Oh, dat is wel <laughs> Oké, ik ben heel benieuwd wat er komt. wat <laughs> voor mij betekent. Ehm, hoeveel tijd heb je? Nou, staat natuurlijk voor Achieve Ambitions en voor eh, veel gezelligheid. Creativiteit, ondernemerschap, hard werken, maar ook een hele hoop De sfeer, de mensen en de mentaliteit. En dat is nog best pittige vraag dit trouwens. JLL betekent voor mij de nummer 1 in vastgoedland, de meest professionele club met de allergaafste mensen. Het is alsof je een soort, eh, ja, een soort nieuwe vriendengroep komt. Eh, dat is ook heel cliché, maar ja, zo voelen we wel. Mijn tweede thuis, eh, gezelligheid en dynamiek en goed samenwerken met elkaar. De toekomst van onze klanten realiseren, maar ook denken aan de toekomst van diegenen in onze omgeving. Niet zijn onze klanten, maar juist diegenen die het heel hard nodig hebben prachtig bedrijf wat eh, heel veel kansen biedt voor alle leuke mensen die hier binnen, binnen de club werken. Het is super leuk om hier te werken. Ik werk hier al bijna 12 jaar en ik heb een eh, fantastische tijd nog steeds. Ik geniet echt elke dag van naar kantoor gaan. Uh, collega's zijn gezellig, super behulpzaam en ja, dat is wel waardoor ik me heel erg verbonden voel met JLL. Ja.